Hey guys, Jew here, Jubel Koi Center. Ngayong araw, nakita ko sa inyo ang iba't ibang variety ng butterfly koi fish na collection. Isa-isahin natin silang i-identify. So, without further ado, let's go! huwag kalimutan na subscribe at higit ang gulo notification para updated kayo para sa bagong videos. So ito guys, kukuha na tayo ng isa. Ito ang uh, kutsuri ito guys. Ay, iwan ko lang kung key o he ba ito kasi minsan pag ganito medyo yellowish minsan maging red paglaki niya o minsan naging yellow. So, K means red and K means yellow. So, itong butterfly K Otsuri na ito or K Otsuri hindi natin alam. Ito ay ano guys uh, butterfly uh, Shiro Otsuri Shiro puti ito siya guys na Otsuri. So, Shiro Otsuri na butterfly cornfish. So, next. Ito, nalia. Ito ay He Otsuri. Pula ito guys. He means red. Pula ito na butterfly Otsuri cornfish. He Otsuri butterfly cornfish. Ito siya guys. He Otsuri butterfly cornfish. Yan. Tignan nyo guys. Yan. Maganda ito kasi yun. May ano, magandang pattern sa may Surpokat <clears throat> tayo na sa ito ay machuba guys. Machuba butterfly koi fish. Uh, paglaki nito, itong black pattern ay ma, ma ano siya, ma-enhance. Ano siya, pine cone pattern. Parang yung pine, yung pine tree, yung cone ng pine tree, yung pattern niya, paglaki niya. So, ito ay uh, machuba. Machuba. Pula siya na machuba. He machuba butterfly koi fish. Yan o. Oh. Sunod ay Uh, ito guys ay ano Kohako butterfly koi fish. Medyo may deformity yan. Deformity. Ginagrow ko na ng sayang. Ito ay Kojako ito guys. Kojako butterfly koi fish. Yan. Next. uh, ano din ito guys key butterfly koi fish din pula na butterfly koi fish she ah pula na utsuri he utsuri butterfly koi fish din ito So, ito guys, ano ito, Deutso. Deutso butterfly koi fish na ano, machuba. Lloyd so butterfly, manchuba koi fish, Lloyd so siya na ano, yellow. Yellow. So, ki machuba, Lloyd so, ki Lloyd so machuba butterfly koi fish. So, yan ang kita niyo, walang scales. Halos lahat, wala siyang scale, leather type siya guys. ito tingnan yung mabuti yung wala siyang halos wala siyang scale leather type siya yellow siya so key Deutsche key Machuba butterfly goldfish so ito padali ng iba guys yan ang ang Bata yan. Kimachuba yan. Ano din yan, paglaki. Sunod. Ah, ito. Platinum siya guys. So, Platinum Kin Kin half platinum Jin Kin ay ano golden so Jin Jin Machuba yan ito palaki nito ma magiging pine cone ang scale nito ang pattern nito paglaki maging obvious na so ano 'yun uh, Jin Butterfly Machuba. Ito ay Gushiki Gushiki Butterfly Koi Fish. Five colors to. Merong red, blue, black, dark blue. Basta Gushiki Butterfly Koi Fish. Ano ba yun? Uh, blue, dark, blue, black, uh, white ah, red. Yan ang gushiki, the peacock yan. Tinawag na peacock koi fish ang gushiki. Gushiki butterfly koi fish. So guys, yan. Yan, tingnan nyo guys. Yan. Kuhatin tayo ng isa. Ito, Shiro Otsuri. Shiro Otsuri butterfly koi fish ito guys. Yan, tingnan nyo. Shiro puti siya. Puti na ano, Otsuri. Shiro Otsuri butterfly koi fish. Yan guys, tingnan nyo mabuti. Meron kayong ganito na itsura. Puti na butterfly, goldfish puti na otsuri, shiro otsuri, butterfly kingfish and nice Ito guys. Yan. Yan yung mabuti ha. Yan. Puti na otsuri. Shiro otsuri, butterfly koi fish Next. Hi, shiro din na uh, pero medyo may tula na lalabas parang din Showa ito guys Showa uh, butterfly goldfish uh, ah, ito gray siya guys Nizumi iwan ko hindi ko pa alam basta gray color niya ah. ang kulay niya gray ano ito ni Gray koi Nizu or Nizumi. So gray butterfly koi fish Nizumi, butterfly koi fish or Nizu. not sure guys, comment lang kayo below kung alam yung pangalan. Yan. So, ito. Yan gray yan guys gray gray butterfly koi fish nizo butterfly koi fish yan tingnan nyo mabuti oh. comment down below kayo guys kung nag-agree kayo sa pang pangalan sa pag-identify ko ng variety na ito ng butterfly koi fish okay ito machuba din ito guys red machuba key butterfly machuba coefficient ah ito Deutsch machuba ito yata din guys machuba butterfly koi fish Deutsch so lang siya Deutsch Deutz, mga tuba, butterfly, koi fish, leather type. Tulad ng isa Mina. Ito ay Hariwaki ito guys. Yan. Tingnan mo pang pattern. ko ang pattern. Pero ano, yellow. yan guys okay so yan comment down below guys kung may tanong kayo guys wala na ba akong nami-miss? <laughs> siguro parang hindi ko na ano yung ano Sanke, Butterfly, Koi Fish. Hindi ko na, ano, na mention. So, comment down. Yung tatlong colors, guys, ano yun, Sanke, yung ano, merong Sankey at Showa. Meron akong Showa at Sankey Butterfly Goldfish dito. Yun, kung napansin nyo. So kung sino yung gustong magpa-shoutout on my next video comment down below guys, uh, ah, huwag niyo kayong kalimutan mag-support ng channel ko. Like lang kayo, like, like, and share. Sharing is caring. Thank you guys. Check na lang yung vlog ko ng butterfly koi fish. Lagay ko below. Okay, comment down kayo kung anong gusto nyo yung gawin ko videos next time. Okay, bye for now guys. Stay safe, stay at home. God bless.